Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Corbeil, Essonne, Orly, Fontaine, Chaville, Lisieux, Vitré, Oni, Vimé, Le Père, Château, Renard, Paris, Marseille, Lyon, Corbeil, Essonne, Orly, Fontaine. Yeah. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Hey, hey, hey, hey, hey. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Corbeil, Essonne, Orly, Fontaine. le terme château Paris, Marseille, Lyon. Toulouse, Corbeil, Essonne, Orly, Fontaine, Chaville, Lisieux, Vitré, Bonny, Limay, Le terme, Château, Renard, Paris. thank you